provincia acciaio Fenbatol Z003 rettifichiamo il golem il golem deve stare sempre a protezione degli arcieri andiamo indietro adesso arcieri il più lontano possibile dagli altri cavalieri coraggiosi mm. difficile decisione perché c'è c'è il cavaliere coraggioso eh, prendiamo ancora questo era sicuramente prevedibile ci sarebbe stato l'ingresso vediamo perciò batteci allora, si tira questo mi contrattacca invece eh, questi arcieri dovrebbero essere bastanti serve solo per eliminare ecco non solo l'ho eliminato ma ho potuto anche danneggiare altre unità e questo è tipico quando non sanno bene che cosa fare le ladre cominciano a girare poi in tutte le direzioni allora vediamo un po' andiamo a eliminare con tutte le nostre forze cerchiamo di eliminare adesso assalto al cavaliere coraggioso eh, ha inferto un altro attacco ok questo eliminato allora occhio attenzione qui tenere sempre a distanza se ci si attacca il cavaliere può offendere ecco finalmente ci spostiamo qua eliminiamo quello che rimane dell'unità magica allora qui dobbiamo eliminare il cavaliere coraggioso e, e riunire le nostre truppe questo si può fare mm, meglio con l'altro però ok con, con quest'altro unità integra e porta un danno maggiore ok adesso ci schieriamo dobbiamo cominciare a accettare battaglia eh il golem che finalmente può entrare in azione diventa un'altra storia mettiamo sempre contrattacco rimaniamo dietro una protezione ogni momento controlliamo sempre le distanze manteniamo sempre ostacoli tra noi e il nemico ok la battaglia si conclude qui al Resplan gloria alla compagnia Daenerys Targaryen grazie per l'ascolto